modal dengkul. Istilah yang dipakai buat orang usaha tapi nggak pakai modal. Kok dibikin sop? Hai happy guys. Kali ini kita akan masak sop sumsum -sum dengkul. Lihat guys, dengkulnya gede banget. Lihat guys, sumsumnya mantep. Tinggal disedot, seru. Buahnya seger dan gurih nikmat. Gokil banget guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan dengkul sapi, daging dan tetelan untuk sop. bawang putih 2 siung bawang merah 3 siung bawang bombay setengah buah kayu manis satu jari biji pala setengah buah kentang satu buah daun bawang satu batang wortel satu buah daun seledri satu batang mentega untuk menumis secukupnya. Garam 1 sendok teh atau secukupnya. Kaldu sapi 1 sendok makan atau secukupnya. Gula pasir 1 sendok teh. Lada seujung sendok teh atau secukupnya. Bawang goreng secukupnya. Pukul sapi dibagi dua dari pasar. Daging dan tetelan dipotong-potong kecil. Rebus dengkul dan daging sop sampai empuk. Dengkulnya direbus berdiri agar sumsumnya tidak tumpah keluar. Air rebusannya akan dipakai untuk kuah sop. Bawang putih digeprek dan dicincang halus. Bawang merah diiris tipis-tipis. Bawang bombay diiris tipis-tipis. Kayu manis digeprek supaya sarinya lebih terasa. Biji pala digeprek supaya sarinya lebih terasa. Kentang dipotong kotak-kotak. Wortel dipotong-potong. Daun bawang dipotong pendek-pendek. daun seledri diiris tipis-tipis bawang putih, bawang merah, bawang bombay ditumis pakai mentega sampai harum kita tumisnya pakai mentega karena rasanya akan lebih enak dibanding kalau pakai minyak sayur Masukkan kayu manis dan biji pala, aduk sampai merata. Angkat dan masukkan ke dalam rebusan daging kuah sup, aduk sampai merata. Bila dagingnya sudah empuk, baru masukkan kentangnya. karena kentang empuknya lebih lama daripada wortel. Kalau untuk jualan, kentang dan wortelnya direbus terpisah dan ditaruh di mangkok kalau ada pesanan. Supaya tidak hancur kelamaan direbus. Masukkan daun bawang, aduk sampai merata. Masukkan garam, kaldu sapi, gula dan lada, lalu aduk sampai merata. Sop sum sum dengkul sudah selesai. Taburkan daun seledri dan bawang goreng di atasnya. Peraskan jeruk nipis supaya lebih sedap. Siap untuk disajikan. Disajikannya harus panas-panas. tambah mantap disajikannya dengan emping dan jeruk nipis atau lemon dan cabenya. Ide keren buat jualan, pasti banyak yang suka dan laris. Hmm, kuahnya seger. Lihat guys, sumsumnya mantap. Tinggal disedot, seluruh kasih cabe biar pedes jadi tambah mantul jos kasih emping deh gokil banget rasanya selamat mencoba kalau sudah mencoba kasih komen ya bagikan video resep ini ke teman-teman yang suka memasak bagikan video resep ini buat yang sedang mencari ide untuk jualan makanan